मुलगी इन यू के तर तुम्ही पाहिलं असेल की मी बरेच भारतातले अपडेट्स पोस्ट करत होते तर मी भारतातनं जाऊन आले त्यावेळेस मी भारतात बरेच ब्लॉग बनवलेले आहेत ज्याला एडिटिंग करून मी लवकर पब्लिश करणार आहे मी माझ्या आजोळी आजीला भेटायला गेले होते त्याच्यावरती एक ब्लॉग बनवलेला आहे त्याचप्रमाणे जसं तुम्ही मला रिक्वेस्ट केली होती की U K versus U S A असा एक ब्लॉग बनव तर तो एक ब्लॉग येणार आहे कारण माझा भाऊ यू एस एमध्ये राहतो तर यू एस एमध्ये राहण्याचे फायदे आणि तोटे वर्सेस यू केमध्ये राहण्याचे फायदे आणि तोटे आम्ही दोघांनी कम्पेअर केलेले आहेत so my brother is coming on the vlog so that will be the next video as well त्यानंतर पुढचा जो महत्त्वाचा विषय आहे ज्यावरती मी आज व्हिडिओ बनवते तो म्हणजे भारतात बऱ्याच दिवसांनी गेल्यानंतर म्हणजे मी चक्क सव्वा चार वर्षांनी भारतात गेले होते तर भारतात जेव्हा आपण जातो तेव्हा काय बदल जाणवतात आणि हा व्हिडिओ बनवण्याचं कारण असं की मला गेल्यानंतर बरीच लोक असं विचारत होती की मग तुला कसं वाटतंय आता भारतात आल्यानंतर चांगलं वाटतंय की वाईट वाटतंय म्हणूनच आजचा व्हिडिओ आहे सगळ्यात पहिला पॉझिटिव्ह मुद्दा मला सांगायला आवडेल भारताबद्दलचा तो म्हणजे भारतात गेल्यानंतर मला भारत खूप डिजिटलाइज झालेला आहे असं वाटलं म्हणजे उदाहरणार्थ जर तुम्ही अगदी भाजीवाल्याकडे जरी गेला किंवा अगदी कपडे शिवणाऱ्या बाईंकडे जरी गेला तरी सगळेजणं ऑनलाईन मनी पे करतात म्हणजे जी पे आहे किंवा बी एच आय एम म्हणून जे एक ॲप आहे ते अशी सगळी वेगवेगळी ॲप्स भारतात वापरली जातात आणि मला हे खूप बरं वाटलं की Indian economy is now digitalise that is a very positive thing that I would like note here पण मला ह्यात एक कंप्लेंट अशी करायची आहे की जर एखाद्या व्यक्तीकडे भारतीय अकाउंट नसेलच म्हणजे माझ्याकडे जर समजा फक्त यू केचं अकाउंट असलं तर मग मी कसे पैसे स्पेंड करायचे भारतात आल्यानंतर मला खूप लोकांनी ह्याच्यावरती असं सांगितलं की कॉन्टॅक्टलेस कार्ड्स ही भारतात देखील वापरता येतात मोठ्या सिटीजमध्ये वापरता येतात आय नो कॉन्टॅक्टलेस कार्ड्स वापरता येतात पण भारतीय अकाउंट असेल तर correct me if I am wrong तुम्ही या व्हिडिओवरती कमेंट करून मला सांगू शकता जर माझं चुकलं असेल तर एक मामा ॲक्सिस बँकेत खूप मोठ्या पदावरती काम करतो आणि त्यांनी मला याच्यावरती खूप म्हणजे असं रागवला तो पण मला अजून तरीही अजून माझी कंप्लेंट अशी आहे की एखाद्या व्यक्तीकडे जर भारतीय अकाउंट नसेल तर त्यांनी पैसे कसे पे करायचे म्हणजे जर तुमच्याकडे फक्त यू केमधलं अकाउंट असेल तर तुमचं यू केमधलं कार्ड हे भारतात चालत नाही मला यू केमध्ये तरी ॲटलिस्ट मी पर्स कॅरी केलेली आहे का किंवा माझं काही चूक म्हणजे मी जाताना माझ्याकडे पर्स आहे का ही काळजी करायला लागत नाही कारण माझ्याकडे असं ॲपल वॉच आहे आणि माझा फोन आहे ज्याच्यामध्ये माझ्याकडे वॉलेट आहे तर मी कुठेही गेले तर I can just you know tap this आणि मग माझे पैसे मला पे करता येतात आणि सो मला नाही माहिती हे भारतात कसं इम्प्लिमेंट केलं जाईल किंवा कुठल्याही दुसऱ्या देशातलं जर बँक अकाउंट असेल तर how to pay money online money transfer that I don't know तर that is the plus and minus that I would like to tell in the first जी पहिली गोष्ट आहे भारतात टोल नाक्यावरती देखील गोष्टी बऱ्यापैकी डिजिटलाइज झालेल्या आहेत काहीतरी एक टॅग नावाचं काहीतरी एक ॲप आलेलं आहे मला त्या ॲपचं नाव नाही माहिती कारण मी स्वतः कधी टोल नाही पे केला पण मला एवढं माहिती आहे की तुम्हाला टोल नाक्यावरती गेल्यानंतर पूर्वी असे नोटा काढून द्यायचे सुटे पैसे आहेत का बघायचो आम्ही म्हणजे लहान असताना जेव्हा आम्ही पुणे मुंबई एक्सप्रेस वे जेव्हा केला होता तेव्हा तर ॲक्च्युली हातात तर पैसे काढून द्यायला लागायचे आणि मग सुटे पैसे कुठेतरी ये तुझ्याकडे आहेत काय तुझ्याकडे का असं असायचं तर आता तसं नाही करायला लागत सगळं ऑनलाईन झालं आहे आणि मी असं पण ऐकलं की पुढे तुम्हाला काहीतरी गाडीचा नंबर वाचून रीड केला जाईल तुमचा आणि मग तुमच्या अकाउंटमधून आपोआप पैसे कट होतील so that is a very advance technology पृष्ठ भारतात येते दॅट इज व्हेरी अमेझिंग आणि मला नक्की असं वाटलं की भारतात टेक्नॉलॉजी फार डेव्हलप व्हायला लागल्यात मला यू केमध्ये ही गोष्ट टोल नाका ही गोष्ट मुळात कमी जाणवले म्हणजे मुळात भारत यू केमध्ये टोल नाके कमी आहे त्याच्यामुळे मी एवढा टोल कधीही भरलेला मला आठवत नाही जेवढी मी फिरले मी बऱ्यापैकी लंडनचा एरिया झाला बर्मिंगहमचा झाला बत बाथचा झाला त्याच्यानंतर इंग्लंड आणि वेल्समध्ये तरी इतके टोल नाके नाही पाहिलेले थर्ड थिंग जी मला नोटीस म्हणजे मी नोटीस केली आणि मला ते थोडीशी तक्रार आहे माझी ती म्हणजे भारतात गेल्यानंतर ऑफकोर्स भारतातच वाढलेले आहे भारतातलंच खाल्लं प्यायलेलं आहे पण तरीही भारतात गेल्यानंतर पाणी प्यायचं असेल तर प्रत्येक घरात असं विचारायला लागतं प्यायचं पाणी कुठे आणि आय रिअली हॅव सिरियस म्हणजे इश्यू की म्हणजे मला हे प्रकर्षाने ह्यावेळेस जाणवलं ॲक्वागार्ड लावलेला असतो आणि तो ॲक्वागार्डचंच पाणी प्यायला लागतं यू केमध्ये मी टॉयलेटमधल्या नळाचं पाणी देखील पिऊ शकते म्हणजे कोणीही you know it's that clean तर मला ही एक थोडीशी कंप्लेंट थोडीशी वाटली की ही गोष्ट भारतामध्ये आणि युकेमध्ये वेगळी आहे पुढची गोष्ट जी मला सांगायला आवडेल ती म्हणजे भारतातलं प्रदूषण मला भारतामध्ये हवा अतिशय प्रदूषित वाटली म्हणजे तुम्ही फेशियल करा पेडिक्युअर मेनिक्युअर करा धूळ धूर इतकं सगळं आहे की तुम्ही ते फेशियल केलं आहे असं सुद्धा वाटत नाही आणि तुम्ही पेडिक्युअर मेनिक्युअर केलं आहे असं सुद्धा वाटत नाही म्हणजे तुम्ही एवढे पार्लरवरती पैसे खर्च करणार आणि that is and doesn't even give effect म्हणजे मी असं कंप्लेंट करते आणि तुम्ही आता मला ह्याच्यावरती अशा कमेंट्स येतील की असं काही नाही आम्हाला इम्पॅक्ट अरे हो जाणवतो मी चांगल्या पार्लरमध्ये पण गेले होते पण यू केमध्ये मुळात वातावरण खूप स्वच्छ आहे पाणी स्वच्छ आहे हवा स्वच्छ आहे पोल्युशन कमी आहे त्याच्यामुळे इथे जास्त बरं वाटतं असं मला मला वाटतं कारण ऑफकोर्स आय लिव्ह हिअर तो आय विल लाईक इट गोष्ट जी मला युके आणि भारतात वेगळी वाटली ती म्हणजे मला भारतातले पब्लिक टॉयलेट्स वापरताना अजिबात कॉन्फिडन्स नसतो की हे टॉयलेट स्वच्छ असेल मी सातारा नाशिक प्रवास केलेला आहे जवळजवळ सात ते आठ तासांचा प्रवास आहे तो त्यामध्ये तुम्हाला एकदा तरी टॉ टॉयलेट वापरायची गरज लागू शकते तुम्हाला नाही तुमच्या मुलांना गरज लागू शकते आणि तेव्हा ते टॉयलेटचा कॉन्फिडन्स मला अजिबात नाही आहे की मी तो जाऊन ते टॉयलेट वापरू शकते यू केमध्ये I can use any public toilet and I be pretty sure की हे स्वच्छ असणार आहे इथे सगळ्या सोयी असणार आहे तिथे हँडवॉश पण असणार आहे हात धुवायला तर ती एक माझी तक्रार आहे त्याच्यानंतर पुढची गोष्ट जी मला युके आणि भारतात वेगळी वाटली ती म्हणजे भारतामध्ये तुम्ही जी किंमत भरता घराची त्या किमतीच्या मानाने घर तुम्हाला मोठं मिळतं तेच तुम्ही युकेमध्ये अगदी कुठल्याही छोट्या मोठ्या गावात राहत असाल तर तुम्हाला किमतीच्या मानाने घर छोटी मिळतात so that is another thing जी मला अतिशय नोटीस झाली ती म्हणजे जेवढे पैसे हवामान आणि घराचा एरिया हा युके मध्ये कमी मिळतो कारण देश मुळात छोटा आहे देशाचा एरिया छोटा आहे त्याच्यामुळे पर हेड घराची जागा देखील कमी येते पुढची गोष्ट जी युके आणि भारतात वेगळी वाटली ती म्हणजे युकेमध्ये घरं ही गरम राहण्याच्या दृष्टीने बनवलेली असतात म्हणजे घरात हीट रिटेन व्हावी असा हेतू असतो आणि भारतामध्ये घरं थंड राहावी अशा पद्धतीने डिझाईन केलेले असतात कारण आपल्याकडे गरमी उकाडा जास्त असतो त्या मानाने इकडे कमी असतो इकडे थंडी असते भारतातल्या खेड्याखेड्यांमध्ये ॲमेझॉनची डिलिव्हरी जाते मिंट्राची डिलिव्हरी जाते that's a very good thing to be honest कारण मी जेव्हा भारत सोडला तेव्हा भारतामध्ये ॲमेझॉनची डिलिव्हरी अगदी जिल्ह्याच्या ठिकाणी सुद्धा येत नव्हती त्याच्यानंतर झोमॅटोची किंवा स्विगीची डिलिव्हरी अगदी छोट्या छोट्या गावांमध्ये देखील आजकाल घरी जाते which is a very big deal कारण पूर्वी मला म्हणजे मला नाही माहिती एवढी जायची की नाही पण that's a very good thing वस्तू रिटर्न करताना तुम्ही घरी माणूस येऊन तुमची वस्तू घरी म्हणजे घेऊन जातो वगैरे तर that is another good thing that I have noticed in India so that's a very good thing well done India त्याच्यानंतर भारतामध्ये स्ट्रक्चर्ड ॲक्टिव्हिटीज किती आहेत मला माहिती नाही if any parents are watching this video please comment and let me know I am wrong पण माझं असं ऑब्झर्वेशन आहे की यू केमध्ये स्ट्रक्चर्ड ॲक्टिव्हिटीजचं कल्चर जास्त आहे म्हणजे अगदी मूल सहा सात महिन्यांचं असतं तेव्हापासूनच त्यांना स्विमिंगला न्यायचं किंवा बेबी ग्रुप्सला न्यायचं किंवा त्याच्यानंतर बेबी जिम असतं किंवा बेबी सेन्सरी असतं अशा प्रकारचे ग्रुप्स म्हणजे स्ट्रक्चर्ड ॲक्टिव्हिटीज इथे जास्त आहेत जसं भारतात असं मी बघितलं आहे की मुलं खेळताना सुद्धा बिल्डिंगच्या खाली किंवा अंगणात अशी खेळतात आणि पण मला यू केमध्ये अगदी लहान असल्यापासून म्हणजे आम्ही लहान असताना सुद्धा खूप क्लासेस केलेत आणि वी लव डेट ओके म्हणजे अगदी स्विमिंगला जायचो कराटेला जायचो त्याच्यानंतर पेंटिंगला जायचो क्राफ्ट्सला जायचो आणि I I thoroughly enjoy that you know dance थोडा वेळ केला होता पण I I actually enjoy that पण ते आम्ही जवळजवळ पाचवी सहावीत गेल्यानंतर हे सगळं सुरू केलं होतं तसं भारतात मी जे बघितलंय ते जास्त करून असं अंगणात खेळणं आणि रिलॅक्स असं खेळणं जास्त पाहिलंय इथे जास्त स्ट्रक्चर्ड ॲक्टिव्हिटीज मला स्वतःला जाणवल्या कारण खेळायचं असेल तर तुम्हाला आफ्टर स्कूल क्लबला पैसे पे करावे लागतात कारण because of the weather again आणि every mum is working so you have to take her appointment oh hello हा why you you are you free and then most of the times they are not कारण त्यांच्या काहीतरी प्लॅन्ड ॲक्टिव्हिटीज असतात so there is this difference that exist here so that is the another difference I wanted to note यू केमधली लोकं ही जास्त पोलाईट वाटतात अगेन आय सॉरी पण भारतातली लोकं समोर दिसल्यानंतर हसत नाहीत बोलत नाहीत अनोळखी असल्यासारखी तिरसटासारखी बघून जातात तसं यू केमध्ये हॅलो हाय म्हणायची पद्धत आहे म्हणजे जर तुमची नजरा नजर झाली तर ॲटलीस्ट स्माईल द्यायची पद्धत आहे ते तुम्हाला ती भारतात गेल्यानंतर थोडंसं खटकतं त्याच्यानंतर जर तुमच्यापेक्षा कोणी कमी लेवलवरती काम करत असेल तर भारतात तेवढी रिस्पेक्टफुली ट्रीट करण्याची पद्धत आहे म्हणजे बायका कामवाल्या बायकांना फार जपतात की ती माझी बाई आहे तिच्याशी व्यवस्थितच वागायचं वगैरे हे मी पाहिलं पण मी हे कधी पाहिलेलं नाही आहे की म्हणजे खालच्या पोझिशनच्या व्यक्तीशी थोडंसं रूडली बोलायची पद्धत ती यू केमध्ये नाही आहे यू केमध्ये माणसाला माणूस म्हणून ट्रीट करायची पद्धत आहे so that is the another thing that I really like about U K आणि जी भारतामध्ये येणं गरजेचं आहे भारतामध्ये जर तुम्ही म्हणजे ट्रॅफिक पोलीस वगैरे जर असतील तर ते तुम्हाला कदाचित म्हणजे फिअर ट्रीट करू शकतात आणि नाही त्या गोष्टीचे पैसे घेऊ शकतात अर्थात आम्हाला यावेळेस कधी द्यायला नाही लागले पण पोलीस इज हेल्प हा कॉन्सेप्ट मला भारतामध्ये वाटत नाही सिमिलॅरिटी मला जाणवली ती म्हणजे आता भारतात देखील यू मधल्या अगदी गावागावांसारखं सुपर मार्केट यायला लागलेली आहे म्हणजे मला स्वतःला गुड थिंग असं वाटलं कारण आणि असं पण होतं की प्रॉपर तुमच्याकडे स्कॅनिंग मशीन असतं वस्तू तुम्ही डीमार्टमध्ये अशी स्कॅन करून तुम्ही वस्तू ठेवू शकता त्याच्यानंतर तुम्ही प्रॉपर शॉपिंग म्हणजे तुम्हाला एक ट्रॉली मिळते हे सगळं इकडे आहे ही सगळी पद्धत भारतात आलेली आहे मला भारतातल्या सुपर मार्केटमध्ये काही गोष्टी खटकल्या त्या म्हणजे एखादी वस्तू मी जर आधी घ्यायची असेल मी पैसे जरी दिले तर त्याच्यावरती व्हाईट लेबल वगैरे लावून देतात अरे काही कोण चोरणार आहे का पण आय डोंट नो म्हणजे that is there in India म्हणजे पण म्हणजे मी इथे यू केमध्ये मला जर पटकन भूक लागली तर मी सँडविचचे पैसे देऊन खायला सुरुवात करू शकते आणि मग मी तसं शॉपिंग देखील करू शकते पण भारतात तसं नाही आहे त्याच्यावरती व्हाईट लेबल लावतात काहीतरी लिहून घेतात I don't know what that is पण ती गोष्ट मला थोडीशी वेगळी वाटली पण it is good that it is coming in India भारतात अन्ना अन्न जे असतं म्हणजे जेवण फूड जे असतं त्याचा खर्च फार कमी आहे म्हणजे तुम्हाला कुक्ड मील्स ही भारतात खूप स्वस्त मिळतात म्हणजे तुम्ही अगदी डेली बाहेर जेऊ शकता असं आहे I don't know about the quality मला भारतात कितीही चांगल्या रेस्टॉरंटमध्ये गेलं तरी मला फूड क्वालिटीवरती विश्वास नाही पण मला खरंच असं वाटतं की कुठेतरी कॉर्नर्स कट केलेले असतात पण फूड को फूडची जी कॉस्ट आहे ती भारतामध्ये स्वस्त आहे यू केमध्ये फूड तुम्ही रोज बाहेर नाही खाऊ शकत होप तुम्हाला आपला आजचा व्हिडिओ आवडला असेल चला तर भेटूया पुढच्या ब्लॉगमध्ये बाय